Good morning again, mister, master, maestro o semplicemente David Lynch. It's uh, October 25, 2021 and it's a Monday here in Naples 66 again 66 Fahrenheit around 19 Celsius again eh, questo significa che sì, è sempre quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite con questi giorni, in questo periodo, eh, appunto anche se comunque leggermente più fresca. E oggi pensavo, innanzitutto eh, spero che ha visto il video delle breve frammento video delle mie congratulazioni raggiungimento dei suoi mille video altro ieri sabato eh, sul day dell'Inci Theatre sul suo canale eh, eventualmente mi congratulo di nuovo uh, ah, so all my congratulations to this great questo grande risultato la sua età non è mica semplice uh, comunque mantenersi ancora così attivi credo che in questo eh, ma come sempre nella sua carriera credo la meditazione trascendentale abbia sempre aiutata a realizzare tutto quello che ha realizzato e prima o poi la devo provare anch'io perché non l'ho mai provata ma già io comunque faccio molte cose interessanti cioè. però eh, la mia giornata si riempie sempre i miei progetti eccetera eccetera certamente la meditazione probabilmente mi aiuterebbe a risolvere i miei conflitti interiori? Eh, certamente prima o poi la proverò. La proverò e poi, eh, poi pensavo al fatto che dovrei caricare uh, due pezzi con molto ritardo per l'anniversario, il ventunesimo anniversario di, mio, di, di, matrimonio di mia madre e mio padre che è stato diciamo domenica scorsa, 17 ottobre, appunto con molti giorni di ritardo, più di una settimana perché comunque nel frattempo ho dovuto caricare altri pezzi eh, appunto alla mia tastiera, suonate alla mia tastiera, però credo che massimo domani caricherò questi due pezzi che dovrebbero essere rispettivamente il main theme della fiction italiana Capri, di cui tra l'altro festeggiamo i 15 anni, eh, il 15 ottobre, quindi pochi giorni fa, appunto una decina di giorni fa, dieci giorni fa <laughs> abbiamo festeggiato i 15 anni della messa nuda del primo episodio, una grande fiction italiana secondo me, di 15 anni fa appunto, con un grande cast, e poi ehm, l'aria sulla quarta corda di Bach, ma perché la scelta di questi due pezzi poi se lo spiego meglio in descrizione. Poi pensavo al fatto che il mio Napoli, appunto, ieri in realtà non <laughs> ha rispettato il, il suo numero, che è uscito ieri, che è stato l'8, ma comunque abbiamo poi interrotto la serie positiva di vittorie consecutive, quindi ci siamo fermati a 8 Finisce così il record, eh, è guagliato solo il record di Mr. Sarri tre anni fa, ma comunque eh, grandissimo Parigi, la partita non era affatto semplice, eh, magari anche che scrivo qualche altra cosa in descrizione, eh, se ho tempo. E poi oggi, se non ero, sono anche tre mesi dalla ex a questo punto Dead, perché credo proprio che ormai i capelli sono insomma medio lunghi quindi ormai dovrei proprio abbandonare questo, questo fatto la sceveded anche se tre mesi fa era una sceveded tagliata per lui anche per me magari eh, inserisco di nuovo il link del video nel, nel processo del taglio per chi fosse interessato forse farò anche, caricherò anche un breve spezzone di confronto tra i capelli appunto tre mesi fa con adesso e eh, se mi è sfuggita qualche altra cosa, ma non credo, ma per oggi è tutto, magari la, aggiungo in descrizione. Anyway, as you just see from the window, today we don't have those beautiful blue skies and uh, Cold and sunshine, so as yesterday and these days, it's totally cloudy and totally grey atmosphere e credo sempre che potrebbe piovere. Nelle prossime ore, ieri si è mantenuto, non ha piovuto, comunque il tempo è molto minaccioso. Credo comunque che ho bisogno di accendere la luce anch'io. Un po' troppo scuro direi ovviamente questa è sempre una luce artificiale, la classica lampadina, non una luce costruita da me. So, but as always, we will see. Said this from the mythical window with the colored curtain. It's beautiful but dark, obviously. Colored curtain today behind me and it's uh, green. roller shooter aperta ma comunque adesso la inquadro come sempre and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a Great Day Im Krabaloker uh, Sara Manca eh, Yusuf, eh, sempre grandi saluti a lui, eh, follower assoluto, seguace assoluto, a eh, pa, ehm, Douglas, Molly, Patrick, Musidora e poi anche quegli altri che, che, di cui non so il nome o forse non mi ricordo, comunque tutti su so, Again, Him, All These People, Have a Great Day and Everyone Too!